Thank you. didi ayubu ko बुद्धि दो ताकि एग्जाम्स एंड और जिंदगी में में अच्छा करे should live? Yes. Should? live? Happy? Forever.